udah udah garam merah kan <laughs> gara-gara corona jadi minta jadi mau pergi mau oh, Pak Haji lagi ganti kostum sama siapa Pak Haji <coughs> empat Jaka Agus hijau. eh Agus yang ya, bikin kopi di sana main main di sana main di sini dong ngumpul orangnya di sini semua <laughs> Pak Anto kasihan gitu ya. saya udah datang sana, Pak Agus bilang, ya suruh pulang lu. <laughs> Agus ngapain Agus? ngapain gitu. Suruh pulang Pak Fikri deh. <laughs> oh saya lupa gitu ketiduran ketiduran aduh ayo bagus belum pakai masker nggak pak pakai dong iya. pakai Ya, masker ini aja maskernya pakai masker ini jong hmm? uh, yang ditempel us iya, thấy chưa check Aku pakai malam minggu. Hmm, alam minggu. Ano ko siapkan kopinya itu gampang sama sama ada aku sicung iya santuy aja santuy eh, ah! <laughs> ada santuri eh santuri ada santuri nah ya pak rb Pak, keluar bentar ya, Pak? Ya. Keluar bentar. Oh, Pak Haji udah meluncur. Não, sampo. Ajik. Masuk ke mana? malah sare. Ayo, ini dibuka deh.